Francisco Moreno Tumagoso, the Honorable First Woman Vice Mayor Dr. Maria Sheila Pan Laguna Pana, Chief of Staff Dr. Cesar D. Chavez, Secretary to the Mayor Honorable Bernardito Ferdinand, City Administrator Honorable Felixberto D. Espirito, the Honorable Members of the City Council, department heads, my co-workers, ladies and gentlemen, in behalf of our officer in charge, Attorney Maria Cristina S. Fernandez, a Lisa morning to each and everyone. Ang Urban Settlement Service sa pamumuno ni Attorney Maria Cristina S. Fernandez ay siya po ang namamahala ng lahat ng city landed estates na napapaloob ng land for the land list program ng lungsod ng Maynila. Ito po ay bilang pagsunod sa mga probisyon ng batas Republic Act 409, the revised charter of the City of Manila, particularly Section 97 to Section 100, kung saan po first priority are the bona fide tenants or occupants of the land and second priority are laborers and the low salary employees. Ang aming din pong tanggapan ay siyang nakipag-ugnayan sa mga national government agencies, lalong-lalo na po ang mga project proponents ng mga iba't ibang proyekto kung saan apektado ang paninirahan ng ating mga kababayan sa Manila. Ito po ay pagsunod sa kautusan ng Section 28 ng Republic Act 72 kung saan ang mga napatunayan na homeless and underprivileged ay bibigyan ng ayuda either financial assistance or housing assistance. sa araw-araw ang lahat po ng ating kababayan ay nagpupunta sa Urban Settlements Office o kaya sila po ay sumusulat Ganon din po ay amin pong hinahanapan ng katugunan tungkol sa kanilang paninirahan sa lungsod. At ngayon po ating pakinggan ang mga mahalagang mensahe ng Ama ng Lungsod ng Manila. Siya lang po ang alkalde na nagdala ng tunay na pagbabago sa ating lungsod. Ang ating pong mahal na Pangulo ng Bansa, Rodrigo Roa Duterte, ang nagsabi na malaki ang paghanga sa ating alkalde dahil sa malawakang paglilinis ng kapaligiran ng ating lungsod. At dahil dito, si Pangulong Duterte po mismo ang siya na rin ang nagsabi na magaling ang ama ng lungsod ng Maynila. Ang sabi po niya, believe ako sa kanya. Please welcome. At ang ipinagmamalaki po ng lahat ang ating pong ama ng lungsod, His Honor Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. Salamat po, Urban sa Tulang sa inyo lahat. Uh, umasang araw ngayon. Maraming salamat sa Diyos. Hindi tayo mababasa ng ulan. At uh, muli uh, sa Urban, uh, I hope you already the plan uh, for our uh, city ISF para sa Philippine City Vertical Housing Program. At awan Diyos, in two weeks from now, matatapos na rin ang disenyo ng ating pabahay para sa mga empleyado sa lungsod ng Manila. You will be, uh, some of you, if not all of you, which is near to impossible, at least will benefit from our in-city vertical housing program sooner or later in Malate area. Kaya awa ang Diyos. Huwag kayong magalala, mga empleyado. Uh, habang tinutugunan natin ang kasiguruhan sa pamamahay ng ating mga kababayan na matagal ng squatter, matagal lang na ah, maaaring mapaalis anytime. Sa maliit namin kapranan, sa puno ng aking mga kasama, sa legislatura rin, uh, na pinamumunuan ni Vice Mayor Hani uh, ah, Lacuna at mga kusinal. Tingin ko, unti-unti, magsasakatuparan natin ang pangarap natin with regard to in-city uh, ah, vertical housing uh, program. Muli, sa inyo lahat mga anuman yung nabanggit ng tagapagpakilala na sinabi ng Pangulo, ayan po'y uh, ikinalulugod po natin, uh, pero hindi po yan mangyayari nang hindi ko kayo kasama. Kaya sana po mga uh, samahan kong uh, empleyado, uh, gusto nyo naman, please, please help, please help me. You know, for the past so many weeks, I'm trying to follow certain moral rules. Uh, trying to correct some mistakes in the past. Ito, hindi perfecto, pero within the range wherein you will be given an opportunity to be promoted, to be permanent. Those type of deprivation, demoralization being done in the past, which I'm trying to correct in my own little way. This is not, this is just a beginning. For the past three weeks that we've been promoting, we've been putting people, uh, giving them uh, assurance. Kahit anong mangyari pagtanda niya, meron siyang pangretiro dahil hindi siya JO. I've seen uh, a new document stating that there is, there is this person who been in the government for 33 years single promotion. Meron naman bago, ako nakita, 31 years, J.O. That's, that's injustice to any employees, not only in the city of Manila. Injustice being created by some, which I will not follow. We will give justice. But sad to say, there are certain agencies in our city nasanay na sa piso-piso. Nasanay na sa isang daang piso isang linggo. Isipin niyo mga mga kasamahan ko naglilingkod sa bayan. Hindi niyo napansin bakit ang mga sidecar boy walang pusang disiplina. Hindi niyo napapansin. Ilang beses na ako nagbabala, sabi ko, bawal ang sidecar. Dito, lumasin ko sidecar. Kahit saan may sidecar, sa main thoroughfare. Hindi ko naman pinagbabawal na sidecar eh. Ang hiningi ko lang, konting disiplina. San to say, kaya pala malalakas ang loob ng ilan sapagkat uh, nagkakaroon sila ng uh, uh, level of ownership as if they own the rules because there are still people in this building who continue to practice the, the old habits. Ang nangyari pala, eh parang wala pinalitan yung mayor. Pero yung uh, sistema, nandiyan pa rin. Nalulungkot ko ako. Bakit? Tayo sa gobyerno, if I may borrow what President Magsaysay said, that those who have less in life some more in love. If we are going to practice that, then we should be fair in treating those less fortunate part of society. Kumbaga, hindi naman natin sila lang ang titignan. Pero bibigyan natin ng konting din, konting bigat, konting panahon, yung katatayuan nila. Maaaring sila'y balik Ngunit tayong mga nakaunawa, share ng bagay na nagpapaliwanag upang itama ang kanilang kaisipan. Hindi, meron pa rin ng mga tao sa gobyerno gagamitin ang kahinaan, ang pangangailangan ng mga mahihirap nating kababayan upang pagyamanin ang kanilang sarili at maging bahagi ng hanap buhay ng mga nabibilad sa kanya. Kaya mukha yatang yatang tinutulogis ako nito. Mukhang akala nila joke yung bilin ko. Ako'y walang inisip na masama. In fact, I'm really trying to do my best to correct things. dahan Anyway, dalawang buwan pa lang tayo. Eh, sa dalawang buwan, siguro kayo na rin makakapag-assess. Kahit kung paano mukhang uh, nagkakaroon ng direksyon na kung sa haba ng tunnel, ang dilim-dilim. Ito ang nakikita na natin sa dulo ng tunnel. May konting sinet. But we just started crossing. be proud as employees of the city. Ay kwento mo niya lang sa mga anak ninyo ang wala ng panahon namin. Ito mga ginagawa namin sa city. Now, ah, therefore, and I hope Philippine foreigner. Now therefore, I am asking the Vice Mayor for today's session to abolish LTRO. I hope Vice Mayor Lacuna and members of the City Council, I want you to abolish the entire MTRO, the Manila Tricycle Regulatory Office. pinagtulan ninyo ang pera sa lupa. Wala na kayong pinagkaiba sa dati. Kaya kung bakit hindi ako magtataka yung mga kasama ng cycle boy ko. Mga kasama, sila na ang mga maliliit na tinatamaan ng disiplina at pinatutupad sa lungsod ng Maynila. Hindi kayo magtino, hindi ko kayo masawata Talítico 31 en 24 horas. Then you have no reason to be part of this government. I don't want to stain each and every one of you in front of me today. I know some of you, most of you are really trying to do their best to uplift your dignity as public servant, as member of the city council. I know you wanted to be proud of it some of us continue, continue to stay. What you doing? Now, I want the entire NPRO, anyway, it was created by an ordinance, a new law should be passed before the City Council, deleting sa akin yung mga pamumuhay niyan na sila ay protected by the civil service. And I hope, I don't want, I, I really don't like. I really don't like it. But I have to govern. We have to govern. And I need you. I need you to help me govern fairly, justly, hindi, kailangan maging tama. Walang magiging tama dito araw-araw. Kasama na ako. I can never be right all the time. I will fail, definitely. But with my failure, I will stand up again and face those challenges. And I want you to be with you. I want each and every one of you to be with me. And I hope this will be a fair warning to the next agency. Hindi ko na kayo, hindi ko na papayagan na isa sa kasamahan ninyo dudugisan yung ginagawa niyong pagkukulang at maging babala. Sinabi sa sinabi ng mga I think sa Biblia galing For evil to succeed, peaceful. start all over. And there will be coming Mondays, and so on, and so on. Kaya, samahan niyo na ako. Kita natin sa isang milyon, walong daang libong mamamayan ang lungsod ng Manila. Sa tatlong milyong dadako sa lungsod na ito. Ako ay empleyado ng Manila City Hall. Marahal at parangal at makagwiran. Maaaring ako'y hindi tama. Maaaring ako'y magkulang. Minsan iinit ang ulo ko dala ng personal kong problema. Pero mananatili akong marangal matapat sa aking tungkulin. Gagampanan ko ito. May nakatingin man o wala. Paglilingkuran ko ang aking personal concerns. I'll do it with my own dignity. It will not be easy. It will not be soon. sa inyo. Maraming salamat upang uh, sa lahat ng mga empleyado ng lungsod. Sama-sama tayo. Sapagkat walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang 嗯。